लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें गुजश्ता ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि किस तरह एक फॉर्म में एक लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल शामिल करें अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं अगर वो पहले से खुला नहीं है और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह एक मौजूदा डेटाबेस खोलें फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करें और लाइब्रेरी डेटाबेस मुंतखब करें अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं books issued to members form खोलते हैं जिसके साथ हमने गुजिश्ता ट्यूटोरियल में काम किया था ये करने के लिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर दाएं पैनल पर books issued to members form पर दायां क्लिक करें अब एडिट पर क्लिक करें हम फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं अपने फॉर्म में पुश बटन शामिल करने की बात करने से पहले मेंबर नेम्स के लिए दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाते हैं याद रखिए गुजिस्ता ट्यूटोरियल में हमारे पास दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाने की एक तफवीज थी सबसे पहले मेंबर नेम लेबल के दाएं तरफ जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे हटाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पर दायां क्लिक करके और फिर कट पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स हट गया है अब चलिए फॉर्म एलिमेंट्स को मुनज़म करते हैं चूंकि लिस्ट बॉक्सेस को टेक्स्ट बॉक्सेस की निस्बत ज्यादा जगह चाहिए हम फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म पर और नीचे धकेलेंगे यहाँ ये हम ऐसे करेंगे पहले से फॉर्म एलिमेंट्स जो बुक टाइटल लेबल के नीचे हैं इनको मुंतखब करते हैं इसके लिए हम क्लिक ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे अब मुंतखब एरिया पर क्लिक करते हैं और इसे बराह रास्त नीचे ड्रैग करते हैं जिससे कि पहला लिस्ट बॉक्स जो कि बुक टाइटल लेबल के साथ है इसके लिए काफी खाली जगह बन जाए अब मेंबर नेम लेबल के लिए भी वही स्टेप दोहराते हैं अब दूसरे लिस्ट बॉक्स जो कि मेंबर नेम लेबल के बाएं तरफ है इसे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और इसे दाएं तरफ खिसकाएं ताकि ये बाकी के फॉर्म कंट्रोल्स के साथ अच्छे से कतारबंद हो जाए ठीक है फॉर्म पर अभी तक किए गए काम को सेव करते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल और एस का इस्तेमाल करके अब अपने फॉर्म में पुश बटन शामिल करने के लिए हम तैयार हैं पुश बटन फॉर्म कंट्रोल की एक और मिसाल है हम ओके okay कैंसिल नेक्स्ट और फिनिश बटन से वाकिफ हैं ये पुश बटन की कुछ मिसालें हैं बेस के साथ हम इन पुश बटन्स को अपने फॉर्म में शामिल कर सकते हैं और बेस को हिदायत दे सकते हैं कि जब वो क्लिक हो वो मखसूस काम करे इसके अलावा सेव या अंडू या डिलीट कुछ मिसालें हैं चलिए देखते हैं किस तरह चलिए अब आपके फॉर्म में चार पुश बटन्स का इजाफा करते हैं दीगर तमाम फॉर्म एलिमेंट्स के नीचे बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है ये करने के लिए अपने फॉर्म डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं और फॉर्म कंट्रोल्स टूल बार में पुश बटन आइकन पर क्लिक करें ये आइकन एक बटन से मिलता जुलता है जिस पर ओके लफ्ज है ध्यान दीजिए माउस पॉइंटर प्लस निशान की तरह नजर आ रहा है फॉर्म पर तमाम एलिमेंट्स के नीचे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करके अब अपना पहला बटन नीचे बाएं तरफ बनाते हैं और इसी मुताबिक इसका साइज बदलेंगे अब मंदर जबाला कामों को तीन बार और दोहराते हैं अब हमारे पास तीन और बटन हैं, सारे सीध में एक हॉरिजेंटल यानी उफकी लाइन में हम फॉर्म पुश बटन बना चुके हैं अब इनकी लेबल्स बदलते हैं ये करने के लिए पहले बटन पर डबल क्लिक करें हम प्रॉपर्टीज विंडो देखते हैं यहां लेबल के सामने सेव रिकॉर्ड टाइप करें अब फॉर्म पर दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में हम लेबल के सामने अंडू चेंजेस टाइप करेंगे तीसरे और चौथे बटन के लिए डिलीट रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड बिलतरतीब टाइप करते हैं अब इनके कामों को मुकर्र करते हैं ये करने के लिए सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में इस वक्त तक नीचे स्क्रॉल करें जब तक हमें लेबल एक्शन नहीं मिलता यहां हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं दीगर तीन बटन्स के लिए वही स्टेप्स दोहराते हैं अंडू चेंजेस बटन के लिए हम अंडू चेंजेस एक्शन मुंतखब करेंगे डिलीट रिकॉर्ड बटन के लिए हम डिलीट रिकॉर्ड एक्शन मुंतखब करेंगे और न्यू रिकॉर्ड बटन के लिए हम न्यू रिकॉर्ड एक्शन मुंतखब करेंगे तो इस तरह अब हमने पुश बटन का इजाफा कर लिया है ठीक है चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल और एस का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्म को सेव करते हैं और इस विंडो को बंद करते हैं अगले ट्यूटोरियल में हम अपने फॉर्म में सिर्फ तीन और सादा तब्दीलियों के बारे में जानेंगे और फिर हम फॉर्म को डेटा दाखिल करने और डेटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर जब एक लाइब्रेरी रुकन एक किताब वापस करता है हम इसकी मालूमात का फॉर्म इस्तेमाल करके डेटाबेस में ये मालूमात अपडेट कर सकते हैं एक मश्क फॉर्म में चौथे के साथ एक पांचवा पुश बटन जोड़ें और जब ये इस्तेमाल करें तो ये फॉर्म को रिफ्रेश करना चाहिए और नीचे अगली लाइन में चार पतले पुश बटन जोड़ें ये बटन हमें रिकॉर्ड्स में जाने के लिए मदद करने चाहिए इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें। Spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मावनत spoken tutorial dot O R G ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया